कार्ड बनवाना पड़ेगा वन ईयर सारे कार्ड वैलिड रहेंगे one two and veg burger O T C pizza यहाँ की कोल्ड कॉफी ट्राई की hey guys this is Bhavika welcome back to my channel so summer break start होने वाली है बच्चों की और साथ ही साथ आपकी टेंशन भी स्टार्ट होने वाली है बिकॉज रोज शाम को बच्चे आपको बोलेंगे कि हमें बाहर खाना खिला के लाइए हमें गेम खेल खेलने के लिए लेके जाओ बाहर सो so, आप सबकी इन सारी टेंशन का सोल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ कहाँ लेके आई हूँ चलिए मेरे साथ बताती हूँ आपको जयपुर के वैशाली नगर एरिया के वैशाली मार्ग पर बनाया गया है Funville food and fun It's a great place to have fun and make memories. So guys this is Funville जैसे ही आप फनविल में एंटर करेंगे आपको सबसे पहले काउंटर पर जाकर कार्ड बनवाना पड़ेगा तो कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो हमें बताएंगे मिस्टर नरेंद्र फाइव हंड्रेड का कार्ड बनेगा उसमें फाइव हंड्रेड बैलेंस आएगा फाइव अच्छा, हंड्रेड का मैं कार्ड बनवाऊंगी उसमें फाइव हंड्रेड की ही गेम्स खेल सकती हाँ अच्छा जैसे मैं अभी आई हूँ मैं फाइव हंड्रेड का कार्ड लूंगी तो हाँ। मैं अगर मैं सौ रुपए की गेम्स खेलती हूँ तो हाँ। बाकी के फोर हंड्रेड मुझे रिटर्न कर दिए जाएंगे रिफंड नहीं होगा वो वन ईयर वैलिड रहेगा कार्ड वन ईयर के लिए वैलिड है ये कार्ड ओके दैट्स ग्रेट तो पाँच सौ रुपए से कम कार्ड नहीं बन सकता पाँच सौ रुपए से कम नहीं बनेगा ओके वन थाउजेंड का लोगे तो ट्वेल्व हंड्रेड आएगा टू थाउजेंड का लोगे तो थ्री थाउजेंड आएगा थ्री थाउजेंड का लोगे तो फाइव थाउजेंड आएगा फाइव थाउजेंड का लोगे तो टेन थाउजेंड आएगा अच्छा वन ईयर सारे कार्ड वैलिड रहेंगे अच्छा। रिफंड बैलेंस नहीं होगा wow that's cool so guys अगर आप 5000 का कार्ड बनवाते हैं ना तो आपको 10000 की गेम्स खेलने को मिलेंगी ये जो है ये आपका ये बस यही है जो मैं देख रही हूँ बेसमेंट में ही है नहीं फर्स्ट फ्लोर पे है कैफे है और प्ले एरिया है तो प्ले एरिया के लिए टिकट जो कार्ड है वो मुझे यही रिचार्ज करवाना पड़ेगा मैं जो कार्ड मैंने बनवाया है हम्म। इसमें मेरा कैफेटेरिया का भी बिल इसी में ही मैं पे कर सकती हूँ अलग होगा अच्छा कैफेटेरिया का बिल इसमें पे नहीं कर सकती okay so thank you so much Narendra ji मेरा भी कार्ड बना दीजिए ओके सो ये टू थाउजेंड का कार्ड है थ्री थाउजेंड बैलेंस है अच्छा तो गाइज मुझे मिला है 2000 का कार्ड जिसमें मैं 3000 की गेम्स खेल सकती हूँ फॉर वन ईयर सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या गेम्स खेल सकते हैं यहाँ पर एंड गाइज अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ king of the hammer game इसका प्राइस है रुपीज सिक्सटी एंड सिक्सटी में मुझे दो चांस मिलेंगे तो देखते हैं कि मैं क्या स्कोर करती हूँ चलिए तो मेरा स्कोर क्या है 646 646 और हाईएस्ट क्या है अठारह सौ चौदह ये किसने मार दिया अठारह सौ चौदह God this is slam winner so Narendra ji ये क्या गेम है इसमें एक कार्ड लगाना पड़ता है सिक्सटी का ये गेम है इसके पाइप के अंदर से एक बॉल आएगी okay. जो भी गोल के अंदर वो बॉल जाएगी अच्छा। वही आपके टिकट निकलते हैं टिकट अच्छा। निकल के बच्चे वहाँ काउंटर से प्राइज लेंगे प्राइज मिलेगा हाँ ओके तो बताइए कैसे खेलना है इसको कार्ड को टैप करना होता है ओके okay. यहाँ पे रेड कलर की रेड लाइट जलेगी उसको प्रेस करोगे तब आप बॉल आएगी अच्छा प्रेस इसमें हाथ से करूंगी हाँ ठीक है हाँ हो गए अच्छा तो ये रेड लाइट ऑन हो गई हाँ, है अभी मैं इसको प्रेस करूंगी वहाँ से बॉल आएगी हाँ अभी तो टू में गया तो हाँ मुझे क्या प्राइस मिलेगा टू टिकट्स निकलेंगे टू टिकट्स मिलेंगे हाँ उसका क्या मतलब होगा टू टिकट्स और लेके कोई दूसरी मशीन में आप खेलोगे हाँ, उनमें से भी वो टिकट हाँ। इकट्ठे होके काउंटर से प्राइस मिल जाएगा ओके ये भी पूछते हैं बताइए वॉट इज ट्यून टाउन बाकी सिक्सटी का गेम है जो कलर आएगा आपको उसको प्रेस करना होगा अच्छा बाकी टिकट निकलेंगे ओके तो इसमें से म्यूजिक निकलेगा हाँ ओके चलिए बताइए अब बताइए कैसे स्टार जो कलर आएगा आपको उसको प्रेस करना है <laughs> हाँ, तो उसमें हाँ। अच्छा, इतने मिस कर दिए हाँ, हो गया मैम. तो इससे ये कंट्रोल हाँ, होगा हाँ, और इससे वो कैच होगा हाँ, ओके और जो टॉय कैच करेगा वो मेरा हाँ उसके सिर मिलाओ <laughs> so, तो से लेंगे हम लोग गाइस मैंने जीत लिए हैं ये दो daddies thank you so much इसको कैसे खेलना है टाइम बस्टर को इस पे नंबर चलते हैं अगर आपने 1000 पे स्टॉप किया अच्छा थाउजेंड पे स्टॉप हुआ तो, तो, तो ये बड़ा वाला टेडी तो है बड़े वाले टेडी हाँ। और अगर नाइनटी एट एंड नाइन पे मुझे छोटे वाले टेडी मिलेंगे हाँ। ठीक है चलो स्टार्ट कर दो okay. अब छोड़ दो अब आपको देखना है थाउजेंड पे रोकना है इसको stop okay okay okay okay okay okay okay okay okay पे रोकना है मुझे इतना ही रुका वन थाउजेंड पे सो मैं नहीं जीत पाई फिर भी आपके एक छोटा वाला प्राइज आएगा वन थाउजेंड से ऊपर भी चल जाता है कोई बार तो दे देती है मसाज ऊपर भी जाए तो हाँ। ये छोटा वाला डैडी फिर भी मिलेगा हाँ वन टू थ्री फोर तक ओके ओके ओके ओके तो इससे सेलेक्ट करो प्राइज कौन सा लेना है आपको प्राइज येलो वाला yellow 10 seconds to go. Quickly choose your prop. ये निकल रहा है इसको दिखाओ ये निकल रहा है का ये है रेजिंग ये कैसे अच्छा। वाइब्रेशन करेगा मैडम अच्छा 45 सेकंड चलेगा इसको ओनली पकड़ के आपको रखना होता है बस हाँ बाकी टिकट निकलते हैं तो आपके तो है, पकड़ लेंगे वाइब्रेशन करता है मैडम चलिए ऑन करिए हाई पे किया मैंने हाई से किया है हाँ <laughs> चलो सो so, देखा आपने फन विल में आपको वैरायटी ऑफ गेम्स खेलने को मिलेंगी टोटल आई गेस 22 गेम्स हैं यहाँ पर वीडियो गेम्स हैं एंड यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है all the rides and games are regularly checked and maintain by train professionals यहाँ पर स्टाफ भी मुझे काफ़ी ट्रेंड लगा हु मेक श्योर कि सभी बच्चे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं एंड अगर आप फनविल में विजिट करने का प्लान कर रहे हैं ना तो आपको अपनी कार पार्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है because will offers it's own ample parking space for visitors I guess अभी समर ब्रेक में बच्चों की एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फनविल की लोकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप फनविल में सिर्फ बम्पर कार ही खेलना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं rupees one fifty for five minutes मैंने भी ट्राई किया ये देखिए kids are having a real good time at Funville. Guys अभी मैं आपको लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर I guess this is the cafeteria और मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं वो है play area kids play area अब किड्स प्ले एरिया में क्या क्या खेलने को मिलेगा बच्चों को वो सब एक्सप्लेन करेंगे नरेंद्र जी नरेंद्र जी नीचे आपने मुझे सब एक्सप्लेन किया अब आप मुझे प्ले एरिया के बारे में बताइए इसका मैडम चार्ज होता है आधा घंटे का 150, एक घंटे का 200। ओके okay, तो ये कितनी गेम्स हैं अंदर जो? बाकी इसमें स्लाइड कर सकता है बच्चा okay. बॉल के अंदर भी जा सकता है हाँ। इधर गन चला सकता है अच्छा। का इधर वो भी स्लाइड है गोल वाली ओके अंदर भी बच्चा घूम सकता है चारों तरफ ओके और ये कितनी एज ग्रुप के बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पर टू से टेन तक Guys, kids play area में जाने से पहले you have to remove your shoes, okay? Let's go. ये जो यहाँ प्ले एरिया बनाया है ना ये एक डेडिकेटेड एरिया है for toddlers and young kids यहाँ स्लाइड्स हैं स्विंग्स हैं एंड इंटरेक्टिव गेम्स हैं that are perfect for young kids to enjoy और इस प्ले एरिया के बाहर जो मैंने अभी आपको कैफेटेरिया दिखाया उसमें सर्व की जाती हैं variety of snacks and drinks parents जो बच्चों के साथ आए हैं वो यहाँ इस कैफ़े में रिलैक्स करने के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के snacks while keeping an eye on their kids सच्ची पूछिए ना तो मुझे ना इस किड्स प्ले एरिया में बहुत मजा आया दिस इज द गन और ये जो बॉल है ना ये बॉल मैं इसमें डालूंगी और यहाँ पे एक ग्रीन बटन दिया हुआ है ये देखिए और इसको प्रेस करूंगी और एम लूंगी कि वहां पर जाए मेरी बॉल ठीक है okay so one two and Oh, I missed it. One more thing guys आप ना इस कैफे को बुक भी कर सकते हैं for private parties like birthday party और किटी पार्टी और यहाँ पर मील कैसा होने वाला है उसका टेस्ट और प्राइस क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ so, तो मैंने फनविल के कैफेटेरिया में ट्राई किया वेज बर्गर जिसका प्राइस है rupees sixty nine and I tried O T C pizza जिसका प्राइस है रुपीज वन सिक्सटी नाइन और ड्रिंक्स में मैंने यहाँ की कोल्ड कॉफी ट्राई की जिसका प्राइस है rupees ninety nine so so, मुझे ना ये कैफ़े काफ़ी बजट फ्रेंडली भी लगा एंड फूड भी काफ़ी टेस्टी था overall Funville is a great place to spend a day out with your kids और friends so guys this was my today's blog trust me यहाँ पर अगर आप समर वेकेशन में अपने बच्चों को लेके आने वाले हैं ना बहुत इंजॉय करेंगे प्लस कैफेटेरिया में उनको बहुत ही टेस्टी एंड यमी फूड भी खाने को मिलेगा and my recommendation at their cafeteria is this O T C pizza बहुत यमी है अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what